термелүү контурундагы термелүү процессин жана математикалык маятниктин термелүүсүн карап көрөлү ошол эле учурда биз конденсаторду заряддап маятникти бурабыз ошентип пластиналар максималдуу зарядка ээ маятник үчүн тең салмактуулук абалынан максималдуу жылышуусу термелүүлөрдүн амплитудасына барабар биз чынжырды жаап маятникти коёбуз. эгерде алардын термелүү мезгили барабар болсо анда ошол эле учурда чынжырдагы ток максималдуу болуп маятниктин максималдуу ылдамдыгы болот ток индуктивдүүлүктүн аркасында ошол эле багытта кыймылын улантууда нерсе инерция менен кыймылын улантат ошол эле учурда конденсатордун пластиналарында заряд жана чыңалуу жана маятниктин ийилиши максимумга айланат пластина разрядтала баштайт ток күчөп максималдуу мааниге жетет маятник өсүүчү ылдамдык менен кыймылдап ал тең салмактуулук абалында өзүнүн максималдуу маанисине жетет бир мезгил өткөндөн кийин термелүүчү чынжыр да маятник баштапкы абалына келишет термелүү процессинде энергия айланат термелүү контурунда электр талаасынын энергиясы магнит талаасынын энергиясына жана тескерисинче айланат математикалык маятник термелгенде маятниктин потенциалдык энергиясы кинетикалык энергияга айланат анда кинетикалык энергия потенциалдык энергияга кетет жана башкалар ушундай сыяктуу